¿Quién, va a competir con nosotros? Michael y Valentina. <gasps> Ya les ganamos. Tenemos que adivinar quién dijo esa frase de Soy Luna. A mí me divierte mucho porque nos recuerda mucho a la primera temporada. Y entonces tenemos que recordar qué personaje dijo esa frase. ¿estás lista? Lista. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Bueno, Carol, ¿estás lista? <laughs> No. ¿Cómo que no? <laughs> Ah, sí, bueno, te veo muy lista. A mí no me van a manipular. Lo nuestro se terminó. Yo sé, yo sé, yo sé, yo ah, sé. Ok, te lo digo. Mateo. A mí lo dije Mateo. Sí, sí, sí. Ya lo sé, ya lo sé, sí. Sí, yo lo sabía. Lo dijo Mateo. Mateo. Mateo y se lo dijo a Ámbar. A mí no me vas a manipular. Lo nuestro se terminó. ¡Vamos! Sí, señor, lo sabía. ¡Vamos a ganar! Nada, Mateo la dejó a Ámbar, pobrecito. Sí. Muy fácil. Dale, un poco más difícil, por favor. no, más difícil no. No, más fácil entonces. Soñé que estaba patinando y bailando. No, eso está difícil, ¿eh? Yo digo... no sé quién es. ¿Vos? Una, mm, dos, tres. ¡Luna! ¡Luna! Valente. Soñé que estaba en una pista patinando y, <laughs> bailando. ¡Muy bien, otra vez! Hasta mi abuela sabía que, que esa frase, así que... Sí, porque es el primer capítulo, aparte es, es uno de los Capítulo más importante yo creo que para todos y pues obviamente no íbamos a acordar de ella porque pues, yo lo dije. Bueno, adivinamos. <laughs> Lo más profundo y lo más honesto siempre viene desde el fondo del corazón. ¡Ya está! Vos no, vos no No. ¿Por qué tan romántico? Bueno, ya lo, digo, lo digo. Cato Amanda. Simón. Lo más profundo y lo más honesto siempre viene desde el fondo del corazón. Me estás cargando, fuiste vos y no te acordabas. mi pareja, por favor. Bueno, no, No fue mal. Eh, ganamos, ganamos, ganamos. Oh, oh, oh, Perdón, Michael y Valentina, pero somos los mejores. Somos los mejores. Para mí que tú y yo somos los reyes de la pista. Lo somos los reyes de la pista, está bien. Y también de ese juego. De los juegos. <laughs>